tonight step and do it around 감사합니다. Loving the way you hit it every time I read it. Get ready, get loving the way you hit it. We the beatbox and we got that dog ready. We can take it up that time. We got, got, got that dog. Make some noise for the freestyle element tonight, please. We got some incredible musicians. Without the musicians, there is no party. But without you, there is no party. two more, single play. bascule des signes Est-ce qu'on est chaud dans la rue des pignes Dis-moi qui est si belle Faites-moi voir la vie de Saint-Michel Faites-moi voir la vie de Saint-Michel Ok, je pose, ça fait pas si mal Je me construis comme la cathédrale Yo, t'as compris qu'on fait pas pitié Il est toujours chaud le quartier Merci Quentin, merci J'adore quand on entend cris, ça me répulse. Oh. J'adore quand on entend 10 000 cris, ça me rappelle l'époque de la Dimitri. T'as compris qu'ici, y a de la scène, tellement chaud qu'on entend même des larcènes. Oh. J'arrive, je rebondis, j'ai envie de te dire qu'ici, on n'est pas abondi Écoute ça, mon gars, j'arrive, mon ventre crie. Encore une fois, je kiffe ce vendredi. Ah.